territorio, vida, cultura y libre determinación, así como la autonomía. En el marco de todos estos retos, el trabajo colectivo, la minga o las sinergias de nuestros pueblos indígenas, los 22 gobiernos iberoamericanos en el ámbito del FILAC seguirán edificando acciones holísticas que emergerán resultados y avances positivos para nuestros pueblos en la región. Procesos en los cuales en mi calidad de indígena del pueblo seno y también de presidente del foro permanente, estamos abiertos a trabajar conjuntamente para seguir avanzando por un reconocimiento y garantías materiales de los derechos de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Hermanos indígenas, Eu venho denunciar esse assassino, Marcelo Javier, como inimigo de vocês. Esse companheiro de Colômbia, que ha dicho de las muertes e las milícias contra os indígenas. Este homem é um miliciano. Este homem, este homem, Marcelo Xavier, não representa a Fundação Nacional de Indígena. És um assassino, és um miliciano, és amigo de um governo golpista que está ameaçando a democracia em Brasília. Este é homem não pertence cá, Não é digno de estar entre ustedes. Não é digno de estar entre ustedes. E o Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo, é, tá sendo babado e miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. Esse é homem é um assassino. Esse é homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Filipe. Miliciano. Você é um miliciano, Xavier. São miliciano, miliciano, bandido. Vai embora mesmo. Vai pra fora. Desculpem. Graças. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bom,